የተቀመጠው አካል ያለው አሳም ሳይጎል እሱ ልጅ ሲስቅ ካያት chun ra danga ya yeah, la fa la አድርጎኛል ተሸንፍ ያለሁ ፍቅረት ሰው ልክ እንዳትመኙት ወድጄ ባለሁ ተጫውቱ የሚናፍቅ ከሰው የሚግባባ ክፋትን ካያችሁኝ ጥርሶ ጎራ ማይሌ ሀር መሳይ ሽፍራል ጸንበለል ኮበሌ የሚዝለፈለፉ የሌላም አይደለም እሱ ልጄ